Вот такие вот ошметки дома, отходы с борща, с картошки. Тоже в ведра собираем и даем им. Даю я в основном здоровым, ну, свиноматкам. Вот, как обезьяна, допустим. О, Нюрка с киевлянкой. На. Аматор сьогодні трошки потрудився. Ну, цим можу трошки кинути чисто так, щоб не этот, щоб не бігали. А це ж так кричить, все время на себе внимание обращає. Зараз її теж сипну. Ти будеш пороситися? Чи ні? тихо, тихо, тихо. О. А ну, це скільки їм днів? 14 апреля. А, 14 20 днів, да, почти. Оцієї забрали поросят. Вона не вставала з одного міста дня три чи чотири і не їла нічого. Тупо так за ними заскучала за поросятами, що почали піднімати вопрос, чи з нею зі здоров'ям все нормально. Заскучала за поросятами сильно. Ну потім так потихоньку-потихоньку і одійшла. Почала їсти, зараз нормально я її кормлю, то щоб встановилася. В неї ім'я Манюня, вона з усіх сама маленька, сама по собі, але маленька да удаленька. Поросят витягує хорошо. Після отйому поросят вже е, більше п'яти днів пройшло, не загулювала. Вчора відпустив аматора хрячка. Він її трошки потривожив, то вроді би суддя починає в неї вже предзагульне Зараз ще раз відпустимо, хай він тут походить, порядки понаводить. І я думаю будемо крити. Аматор пошли по трошки пошугаємо їх. Зараз він доїсть бо я їм розсипав. І він зараз тут походить, трошки цих понюхає, хто там, що там. Я двері закрию. Він цю должен і по цій не знаю, ми все ніяк не оприділимося, в неї вроді би вже і срок, опороса нема, ну судя по внішньому виду, е, що вона поросна і от-от должен бути опорос. Ну по по всяким признакам ну немає, по предвісникам опороса немає і намека поки що він буде. Ну ждемо, підождемо, а там будемо приймати якісь рішення. Це іменно по цій свинці, а по тій, що я думаю, зараз він ще і понюхає трошки, і вона сьогодні або завтра стане, і ми хряком перший раз покриємо аматором. Ну, він вчора тут випригував біля неї, все в нього працює раніше времени. Ну а цих ще не відлучали ще рано. Ці всі поросята так нікого ніхто не придавив. Всі живі, здорові. і все хорошо. По вікнам, що ми зробили по вікнам? Почалась вже у нас жара. Ми з Сані зробили отаким методом. Накрутили два тента. Оттуда поставили, вон мухи літають, а залетіти не можуть. Два тента і все. І отак вікно. От якщо треба закрити. Якщо треба закрити, отак закриваємо ну, к примеру, и загнул гвоздик, если на зиму. Если на літо, просто так, раз и все. И что мы так зробили? Потому что, чтобы сквозняк не дул на поросят, он аматор уже побег. Давай, пошли. Пошли домой. О, давай, давай, давай, давай. Все, поганяли. Ну, Ще не стоїть, вона не готова. Я бачу по ній, що вона ще не готова. Буде готова, я її сюди загоню, він її тут покриє і перегоню її от сюди, у свободну клітку. У свободну клітку перегоню, а ету будемо обирати. Ету оберемо. Ця теж 200, я думаю, 200 плюс. Їй теж 8, скоро 8 місяців. Ну це ж така сама, як ми убирали. От. Це виводка, анфісен виводок, одна осталась. Це, щоб всі розуміли, це дві свинки оставались самі маленькі. Одну ми важили, вісани взяли 200 кілограмові, це друга. Ну, Важити її не буде, ми вже і так бачимо, яка по весу. А этим поросяткам у нас 18 числа буде 4 місяці. Не знаю, може взвісим, ну хочемо самі повзвішувати у 4, скільки буде в них вес. Я думаю, стольник должен бути железний. У них це їм 18-4 місяця а этим 21-го, да. 4 місяці. Я оце хочу узнати стольник, чи буде, чи ні в усіх. І в тих, і в тих. Ну це узнаємо, тому що я для себе веду все одно. Контроль, скільки вони набирають вес, із якого місяця по який саме лучше. Ось ті ж самі теж це друга половина тих канторів. Ну, в 4 місяці теж інтересно буде узнати. В районі стольника стольник должен бути. Ну а це з цих із е, Макс Терят тройку. Ось оце взагалі як, як, як збитий мішок. Здоровий такий. І в них так само я вікна зробив. оцих. Я спочатку ті два зробив вікна, а тоді думаю, щоб жаркенько не було. І це зробили. Там москітну сітку і москітну сітку отак от на витяжках теж позабивали на витяжках, щоб мухи не так оттуда летіли. Двері оці я закриваю, воно то зараз у них тяне, видно ось по шторі, що тяне дуже сюди сквозняк. Ну як ми двері закриваємо, то і оттуда тяне. Так, а ти що будеш рожати? Рехлива. Уже ж. Ну, вроде бы поросно, да? Вроде бы поросно. Ну, а поросятка. Ну що, нормально, не дуже. Їдять так предстарт, їдять, ну щоб дуже я б не сказав. Предстарт так таки даю свій самодільний. Тобто нормально. Ну вони туди позже будуть їсти. Після 20 днів вже хорошо будуть їсти. барашечка. Коротше, такі, друзі, діла. А так, і ці всі витяжки я позакривав. І мух більш-менш, я думаю, сильно багато не буде. Потім повісимо ленточки і будемо купимо чайгіту, що не щоб боротися з мухами як-небудь. Отут у нас поросенок, хто повне по предыдущому відео, розчахнув ноги і не ходив, коротше, лежав, не ходив на задніх ногах. Все нормально, все стабілізувалося. Я вже навіть і не знаю, де він. Ну, Хтось із них тут був розчахнуті ноги і все хорошо. Це я їх, Оцих я буду саме-саме дольше держати, а раніше почнемо брати з цих, з канторів. І може одну канторшу оставлю і за... оцю, оцю Или ту оставлю, или ту на свиноматку. Подивлюсь, хай як будуть в зрослому вже возрасті, яка лучше гулятиме, якусь може оставлю, покрию этим петреном. Ну так, просто просто у них хороша мамка спокійна і така поросят витягує. Я думаю, ці теж такі будуть. Ну а по F, конечно, вообще, друзья, вопросов F1, звісно, це свиноматка огонь. Я вже казав, що опороси проходять взагалі, ну дуже, я б сказав би, легко. Опороси проходять легко, вона не агресивна, спокійна, прийма поросят. Тобто взагалі спокійна, спокійна. І до опоросів ми взагалі не лізли. І свиноматка витягує поросят, хватав в неї молочність, молочне, молоко жирне, нормально, тобто всі витягують свободно 10 і більше штук. Тобто все, по свиноматкам вопросів нема. Ну це тільки по одній. І теж, я пам'ятаю, ми УЗІ робили, УЗІ показував, що всі покриті. Ну, У нас то задержки були, та 10 днів задержка була перша. В следующем ролику покажу по щелевих полах, що ми там почали робити. Бо все ніяк туди не дойду. Зараз. Коротше, стояв вагон ось на цих от дисках. Ми поли зірвали, диски 4 штуки, їх 4 диска е, витягнули. От два, вон третій, там вон четвертий є. Тобто диски убрали. Вагон Виїжджали потихоньку-потихоньку і опустили. Вагон був від землі сантиметрів, та, мабуть, 40. А якщо брати порог, так сантиметрів 50-60 порог був. Зараз ми його все ровно підкопали, все ровно опустили туди тим швеллером. І виходить внутрі отак. Все, вагон повністю посаджений, вирівняний. Тепер нам треба що ми спочатку хочемо? Обшием металом повністю в районі метра. Може навіть подивлюсь по, по середній ширині металу. Подивлюсь, якщо она шире метра, то більше, ніж метр обшиєм металом. Потім зробимо подушечку с песка, е, ізоляцію і зальємо бетоном, забетоніруємо. І це буде поки цей год, як зернова група тут храниться. А думаю, там зробимо якесь хранилище для зерна, а це буде тут тупо мастерська. Чисто мастерська буде. Я і вікна тут не буду зараз закривати, нічого. Мастерська як буде, бо ніде інструмент сложить він і там, і там, і там. Коротше, везде полки поділить, тут буде інструмент. І так зимою поставлю якусь буржуєчку, щось підтопив, він же теплий вагон і щось собі робиш. А метал хай так і буде, обшити в мастерській пойдет. Ну зато ми вже не так буде, металом обіжім, зальєм, все буде, я думаю, вже не так. Намучились з полами, поки їх зняли. Ну зняли, все нормально. Коротше, отаке. Оце зараз будемо обшивати потихоньку желізом. От такі, друзі, діла. Отак його вийшло у нас спокійно, вийшло. Ну а не знаємо куди дівати цей пінопласт, що Ну це не пінопласт, це вони заливали піна. Заливали жидкость одну і потім втору і образувалась піна. Ну це вже як вони зробили поли, під поли заливали. Ну а куди її використовувати, поки не можемо знайти її примінення. Тут у нас виходить з того вагона всю пшеницю перетягнули сюди. І деляві мішки були, ми сипали вугол і потихоньку туди дробимо і так само ж даємо, роздаємо. Вчора ми їздили з сані, купили макуху. Не соєву макуху, а обичну подсолнечну макуху подсолнечника. Я вже її вчора передробили. Теж буду її додати. Ціна 10 гривень, а якщо береш більше тони 8 гривень. Взяв надробив, буду мішати так свиноматкам по 8 гривень можна держати з лактуючих, ой, кажу, лактуючих, супоросних свиноматок. Просто зернова група і буду додавати обичну макуху, тобто буде вже краще. Хто на нормі сидить, для них то, що треба. Ну і, мабуть, буду додавати її вже на фініші, хто на откормі. Соєвий шрот і така макуха. Ну там то до цього ще дойду. Коротше так, взяв і, мабуть, буду брати і потім ще трошки більше, тому що хороше діло і ціна більш-менш нормальна. І від мене тут недалеко, поїхав, взяв і все по місту. Дуже удобно і дуже хорошо. Тут все, оце виробляємо і треба покупати опять на Новий год, на новий сезон зернову групу. От такі діла. Ну а свиноматкам кормящим я не даю ні картошки, ні капусти, ні обрізок ніяких. Надо, може вже і траву і рвати. Я раніше рвав траву давав, ну обичним хто сидить отак на нормах. Поросні або хряки. Ну, не рву зараз траву. Во-первых, время нема на ту траву переводити. Ну, ну Не займається травою. коротше. А прошлі года я все время рвав, давав траву, а зараз цього не делаю. Барашечка. Барашка. І вони якісь в мене не одна синоматка така, що поросят забираєш, а вони всі спокійні. Це вона рада від радості, оце, що підійшов лютий. Хорош, хорош. Хорош, хорош, хорош. Хороша, барашка, барашка. Барашку ні з чим не перепутаєш, вона як барашка, та путана вся. І бецики в неї хороші. Е, е. Коротше, отак.